харчтай. За. Бүгд энэ өдрийн минь төргий жоох нарс сурч өгдөг. За. За өнөөдрийн дугаар бол маш хонцгой дугаар байгаа даа. Тэгээ өмнөх дугаар дээр бол ярих юм ихтэй. Ярих юм ихтэй. Өмнөх дугаар дээр бол бит хоёр хэлсэн байгаа. Аа ерөөхдөө бол бид нар яг энэ одоо сэдвийн хүрээнд энэ улс төрийн сэдвийн хүрээндийг жоохон боловсрох хэрэгтэй байна. Яг. Жигсаал бол үргэлжилсэн хിവэр байгаа. Тэгээ өчигдөрхөн би очоод лайв хийсэн. Тэгээд яа харахгүй бит хоёрын одоо боловсруулах хэрэгтэй байна. Боловсрох хэрэгтэй байна гэдэг нь бол анаал тэнд ажиглагдсан хэвээр а ерөнхийдөө бол бид нар яг энэ сэдвийн хүрээнд энэ улс төрийн сэдвийн хүрээнд нэг жоохон боловсралтай мэдлэгтэй мэдээлэлтэй болох хэрэгтэй байна. Одоо тэнд зүгээр ингээд асууж байгаа усуудыг болохоор мэдээж одоо болохгүй байгаа бухимдж байгаа зүйлийн талаар эсэргүүцэх нь бол зөв. Энэ бол хувь хүний үзэл бод зөв. А гэхдээ эргээгээ танд ямар гаргалгаа байна? Ямар одоо тий одоо шийдэл байна гэж асуухаар тэнд хариулж байгаа хариултаас нь эхлээл ингээд яг ерөхий тий ерөхий яг тий нэг ингээд нэг юм байгаа унахгүй байгаа унахгүй байгаа нь ингээд бид нар яг энэ сэдвийн хүрээнд мэдлэг мэдээлж авах муу байна. А зүгээр л тий тэрийг ингэх хэрэгтэй, тэгэх хэрэгтэй л гээд байгаа боловч тэгэхээр бид нар анханасаа ингээд ийм системтэй, мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй байх юм бол шаардлага маань хүртэл айгүй зөв цэгцтэй яваад а нөгөө шийдвэр гарах усуудаасаа хүртэл айгүй зөв нэхэх гээд байгаа байхгүй. Яг үн. Тэгээ энэ дээр бол нэмж хэлэхэд хамгийн гол санаа нь юу гэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо улс төрийн үндэслэл баримтлалгүй цагаан цаас шиг гэх юм уу тийм байгаа хүмүүсийг бол өөрийн гэсэн тогтцсон үндэслэл баримтлалтай хүмүүс өөрсдийн одоо явцуу гэж хэлж болох зарим нэг тийм маш их сонирхлын төлөө маш их тийм айхтар ашигладгийн шүү гэдгийг залиус болдог байна. Ялангуяа органик жагсаалын мэдээж сайн сул сайн далууч даваадлаач. Тэгэхээр сул тал дээр нөлөөлөлтөөрийн хилээд байгаа нэг зүйл энэ хийдэх эмоцтой буюу одоо сэтгэл хөдлөлөөр автаж ямарваа нэгэн байдлаар шаардлага тавих нь өөрөө эргээд түүнийг маш амархан дотор нь одоо янз бүрийн сонирхлын ашиг сонирхлын бүлэглэлүүд ороод ингэ чиглүүлээд бутаргах тиймсгүй бол одоо бүр утгыг нь алдуулах ч юм уу ийм одоо хүртэл эрсдэл байдг нь өөрөө түүхэнд ч гэсэн ер нь бол ингэ ялангуяа энэ арчлал өгжөж ирсэн олон улсын түүхэн ч гэсэн ийм олон фактууд байна. Байгаад байгаа. Тийм учраас э, бид нар бол бас тэр талдаа маш хэрсүү байх ёстой юм аа гэдгийг ярьж байгаа э, утгаар нь одоо төвшөвтөр бол бас энэ хийж байгаа бичлгүүдээр мэдээж жагсагчдынхаа бас давхар энэ одоо үзэл бодол дуу хоолойг нэгтгэж хүргэх хэрэгтэй. А нөгөө тал дээр бас залуучуудаа дуу хоолой болох. А хамгийн чухал нь нөгөө цэгцтэй мэдлэгийг олгох. Боловсролыг бас одоо тэр юу гэдгийг улс төрийн боловсролыг ч гэсэн нийгмийн боловсролыг зэгцтэй байдлаар асуу аль болох ингэж анализ хийж өөрсдөө хэмжээнд уншсан судалж байгаа хэмжээнд хүргэх нь зүйтэй зөв зөвхөн л яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд би бас тэнд э, зүгээр тавчгандоо хэлэхэд бол ийм байсан шүү. Тэнд бол дийлийнхэн залуучууд байлээ. А мэдээ залуучууд яг тэр наснаасаа эхлээд энэ сэдвийн дагуу энэ байдлын дагуу бид нар жоохон боловсралтай мэдээлэлтэй болчих юм бол бид нар тэнд үзэл бодлоо илэрхийлээд гэнэ үү өөрийнхөө хүслийг хилээд гэнэ үү гэдэг хоёроо ялгаж салгах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тийм. Өнөөдөр тийм зүгээр л хүслээр хилээд байгаа дийлэнх улсууд харагдаад байгаа байхгүй. А тэрнээс яг ингээ үзэл бодлоо илэрхийлж гэнэ үү? Та яг улс төрийн яг одоо ямар хандлагатай вэ? Тэ? Барууны юу, зүүнний юу гэдэг чиг баримжаа нь юу вэ гэж асуухаар тэр нь хариулах хүн байхгүй зүгээр л би ингэмээр байна, тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэдэг хүслээ хилээд байгаа. Хүсэл а өөрийн үзэл бодол хоёр гэдэг чинь ялгаатай ялгаатай шүү энэ улс төрийн сэдвийн хүрээ тий. Тэгэхээр бид нар эхлээд өөрийн үзэл бодол өөрөө маш сайн тогтцсон өөрийнхөө үзэл баримтал дээр маш сайн хатуу байдаг бол хүсэл тэрний араас маш зөв гарч. Өөрөөр хэлбэл нэг юм алдартай шинжилэл байдаг л да. Аливаа хүчрэх э, хүн улс гүрэн эхлээд өөртөө шүмжилтэй ханддаг байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр яг энэ жигсаалаар бол бид нар өөрсдөө бас толинд харах боломж гарч ирж байгаа гэж би бол одоо олзуурах чам. Өөрөөр хэлэх юм бол яг бод байдал дээр одоо манай олон нийт одоо бид нар те яг ямар нөхцөл байдал байгаа юм бэ? Тэгээ энэ улс төрч яг юу болоод байгаа юм те? Энэ засаг төрнөөрөө яг ямар нөхцөл байдал байсан юм? А яагаад юм байдал төрч үү гэж. Тэгэхээр ямар арт түмэн байна, тийм төр байдаг гэж бас нэг юм ёгт үг байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас яг бодит юм. Үнэхээр арт түмэн ухаалаг Улсралд хөгжих тусмаа, ухамсаран дээшлэх тусмаа тухайн нийгмийн соёл өөрөө дагаад дээшилж яадаг. Нэгэн байгуултууд нь өөрөө дагаад хөгжиж яадаг. Мөн одоо сайн э, төртөө нийгэмд бол баг төр төр байгаа байхгүй нь ялгахдахгүй тэлшгүй э, байдаг гэж байгаа байхгүй. Одоо би саяхан бас нэг сонирхолтой нэг юм факт болж харсан тэр нь э, нөгөө Генесийн номонд түүхэнд одоо анх удаа барагдчих нь 500 бараг 600 хэдэн хоног Аа. 500 грамм хоног л гэсэн үг л дээ. Ер нь бараг 2 жил шахуу тий. Аа. Огт төр засаггүйгээр ингээд байж исэн нэг улс байдаг юм бэ. Оо за ямар сайгүй сонирхолтой. Тий. Тэгээ ингээд энэ юу яагаад ингэсэн бол гэсэн чи яг хөө тэгэл нөгөө болохгүй болоо огцорсон. Тэгээ огцорсноосоо хойш ингээд нөгөө яг нэг юм үнхээрийн өөрсдийн хүсэж байгаа тэр хүмүүсээ сонголт хийж гаргаж ирэх гэж одоо тэн дээр хэмжиж процессууд гэсэн юм удсан байгаа. Гэхдээ тийм байсан хэрнээ тэр улсын одоо нийгэмд ямар нэгэн эмх замраагүй байдлын ерөөс үүсээгүй. Тэгээд нэг юм бэд одоо айл гэрээр бол нэг бэд дац хүүхэд шиг ингээд яваад байсан. Тэр амьдрал зүгээр хэвээ үзэг бэлэг өрнөл тийм бэлэг уус тэгсэн байх юм. За тийм тэгээд энэ тэрүүгээр гэнс гэнс номд орж исэн гинэ. Энэ бол мэдээж маш ухамсарын өндөр түвшинд хурж хөгжсөн учраас тэр улс өөрөө одоо төр засаг нь тийм байсан ч байгуу ч ажиллаа явдгаараа явж исэн хүмүүс ажиллаа эдгээрээ хийжсэн систем өөрөө ажилтгаар ажиллаж исэн гэсэн санаа. Энэ зүгээр яг зөв сонирхолж хэлж байгаа факт. За өнөөдөр бол гол сэдв бол одоо бас орё гэж бодож байна. Энэ За улс төрийн одоо англиар э, political compass гэж тийм. Одоо compass гэдэг чинь манайхан мэдээж зүг чиг заадаг луужин тийм. Тэгэхээр одоо улс төрийн э, чиг баримжааг тодорхойлоход мэдээж энэ political компас танд туслаа. Өөрөөр хэлбэл э, бид нар одоо байгаль дэлхийдээ хаашаа явах вэ гэдгийг зүг чигээ харзаж явдаг шүү дээ. Тэгэхгүй э, та хаашаа явж хуужингаар тэг би мэд одоо төрөний э, төвшөөгээ асууж байгаа асуулт яг зүг байхгүй. Та яг ямар үзэл баримтлал хэмжээд байгаа яг ямар тэг засаглалын хэлбэр хэмжээд байгаа гэдэг ч юм ингээд нөө асуухаар гоё мэдхгүй зүгээр юм л байх хэвээр шудраг байх хэвээр гэдэг ингээ ерөнхий юм яриад ингээд чинь өөрөө хүслээр хэлээд байдаг. Чи одоо нөгөө өөрийн ямар ч үзэл баримтлал чиг юу байхгүй гой төрж явсан хүнээс ингээ та хаашаа явж байгаа юм гэхээр Уу мэдхгүй би нэг л газар руу л очих хэрэгтэй би ямар ч зүйлс юм нэг газар руу очимоор байна гэж ингээл. Тэгэхээр ийм байдлаар бол бид нар хандаж болохгүй. Мэдээж ингэж төөрөхгүй бол бид нар лоожи хэрэгтэй байдаг шиг political compass чухлаа. За зөвөр ерөнхий том том нөгөө юу гэдэг юм. Томьёолоор нь ярих юм бол их сонирхолтой олон зүйлүүд бий. Тэгээ тэрийг би жоохон сонирхолтой үднээс нь задлаад хэлээд байна. Нөгөө изм буюу одоо нэг үзэл санааг илэрхийлдэг тэр онлайн төвшөндөө бол хичнээн юу байдгийг бэ гэж те. За энэ дээр одоо анархизм байна, антикоммунизм байна, антифашизм байна, апартеид гэж юм байна тий. За барууны популизм байна интернационализм тийм бас байна. За исламизм буюу одоо исламын шашинтай улс орнуудыг хөгжлөн бас байна. Таны үзэл бодол а чиг хандлагыг чинь ингэж ийзмэр ялгадаг ялгаж өгч байгаа шүү тий. Жог нааш харуулчихгүй заа тий. Тэгээд мөн одоо коммунизм байна. Хүмүүсийн хамгийн сайн мэддэг. За консерватизм буюу одоо консерватив үзэлтэй. За лаицизм гэж байна, либерализм одоо байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг улс төрийн намуудыг үзэл баримтлаар нь намын гişүүдийг үзэл баримтлаар нь бас дотор нь ялгаж ингэж ангилжуулах хуваадаг. За тэгээ одоо бидний сонсож байгааг үгсэх юм одоо пана пана панарабизм байна, паневропизм байна, популизм өөрөө тусдаа бас дахиад нийзм болоод явдаг тийм. Одоо социал демократ байна. Э, социализм байна. За хэд барууны үзэл гэж бас байна. Эх оронч үзэл гэж байна. За үнцэрхэг үзэл гэж. За ингээд хуваагдаад явчихдаг. За энэ дотор л ерөнхийдөө нөгөө хитэн хүмүүсээ чинь одоо ихтгэл өмчлөд байх гэж оршоод байгаа. Асрын чиглэж ийм. За энэ бүх дотор шудраг ёс гэж нэг юм байгаад байна. Мэдээж э, бүгднгийнх нь гэх юм уу та тийм. Одоо бидний хүсээд идэг нөгөө шудраг. Бүгднгийнх нь тог болдог юм шудраг ёс гэж яваад байгаа. Гэвч шудраг хэлбэрээр гарч ирээд байдаг. Ямар харга замаар хэрэгжүүлэх юм бэ гэж тийм. Шудраг гэдэг тэр ойлголтод яг юу орох юм бэ гэдэг чинь айгу сонирхолтой асуулт болчихж байгаа байхгүй. За түрүү ярьсан улс төрийн намуудыг үзэлбэрийн талаар нь бас ялгаж үзсэн. Аа за. Саяны одоо ингээ ийзмүүд чинь ингээд намууд руу ороод ирэх улс төр үзэлбэрийн талаар ингээд дахиад хуваагдана гэсэн санаа тийм. За тэгэнгүүт одоо исламын нам гэж жишээ байдаг юм байна. За энэ бол ойлгомжтой исламын шашинтай одоо зөвмж Мухаммедийн үндэслэн байгуулсан бий болгосон энэ шашны урсгал бол исламын шашин шүү дээ тийм. А тэгээ яг тэрэн дотроо дахиад сүний чийт гэдэг ингээд жишээ нь хуваадаа явж. Дахиад дотроо задраа тийм. Тэгээд одоо хоорондоо тэр чинь одоо болтол байлдаа л ингээд одоо би бинийг хөлийн зөвшөөрч чадахгүй. Нэг нь болохоор яг одоо асуудлын гол юм гэхээр нэг нь одоо зүнч Мухаммедийн үр сад буюу одоо манайх руу алтан ураг гэдэг шиг тийм. Энэ юуг бол исламын шашин бол төлөөлөх ёстой, төрийн эрхийг барих ёстой гэдэг юм. гэж үзээд байдаг. Нөгөөх нь бол исламын шашинтай хинч байсан одоо түүнийг хийж болно. Түүн тэр исламын шашинд зүүн чи Мухаммедийн тэр э, итгэл үнэмшил итгэж байгаа хинч байсан түүнийг хийж болно гэдэг ийм хоёр ялгаа аваад ингээд хоорондоо алцаад байдаг гэсэн санаа. За энэ ч яг уу манадын хамааралтай бол биш. Зүгээр яг олон хүн мэдээд авчих байх тул илүүдэхгүй. Заалаг юм коммунист нам байна. Консерватив нам байна. Э, Лайцист яг одоо би нэг түгээмлээс нь жоохон сонгож ярьж байна. Хамгийн их паблик одоо хүн болго дэлхийн нийтээр дэлхийн нийтээр ихэвчлэн түгээмэл байдаг гэсэн жоохон авч ярьж байгаа. Тэгээд ногоо нам байна гэж. Аа за. За социал демократ нам байна. Аа. Социалист нам байна. За тэгээ үнсэрхэг үзэл нам. За энэ дотроос одоо яг Монголд хамааралтай хэсэг нэгэд ярих юм бол манад бол коммунист нам байхгүй байхгүй байгаа. Аа юу байдаг. Аа. Э, би нөгөө бүртгэл дээр харсан. Sorry. А тэгвэл тэр бол одоо юу гэдгийг улс төрийн өчргөө одоо ирэх аваал тий. Үгүй одоо масыг хамарч чадаагүй хамархгүй яагаад хамархгүй вэ гэхээр энэ бидний туулаад ирсэн зам баггүй. Тэгээд ер нь бол орчин цагийн төөгчд болоод эрдэмтэд судлаачид эдийн засагч нар хуульчид болвол за коммунизм гэдэг чинь ийм аюултай юм ийм одоо байсан юм байна шүү гэдгийг бол түүхэн цагаанаар хараад бичээд үлдээсэн байгаа учраас бид нар тэр сургамжаа бол авах хэрэгтэй. За гэхдээ мэдээж олон ургалж үзэл учраас янз бүрийн тэтгэл хэмжилтэн хүмүүс бий. За манад бол ерөнхийдөө яг энэ хоёроос хоёр Э, том э, одоогийн байдлаар нийгмийн төлөөлөл болгож явж байгаа үзэл суртал нь бол нэг нь социал демократ. Аа. За нөгөөх нь э, либерал байх учиртай өөрөөр хэл арчилсан үзэл. Аа. гэж явах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр бол бидний мэдэх хоёр нам бол байдаг. Нэг нь одоо энэ социал демократ төр зүүнний үндэслэл гэж. Яг зүүн баруун хоёр чинь ингээд ерөнхийдөө нөгөө хүний зүүн баруун гар гэдэг шиг. Ер нь бол ингээд зүүн одоо тэр үүсэж бий болсноороо ингээд энэ баруун тишээгээ зүүн тишээгээ ингээд хуваагддаг. Тэгээд ерөнхийдөө ерөнхий зураг ана шүү дээ. Гэтэ зүүн чинь дотроо дахиад ингээ яалгагдаад хуваагдана, сална. Баруун чинь дахиад дотроо ингээ салаад явдаг. Тэгэхээр манайд яг ерөнхийдөө тайлбарлах нь зүүнний нам нь социал демократ Монгол ардын нам. Барууны нам нь бол арчилсан нам байх шүү. За сүүл баруун төвийн үндэслэл баримтлалыг бол хүн нам зарлчих шиг болно лээ. Аа. Албаасаа зарлж исэн. Тэгэхээр баруун төвийн үндэслэл бол одоо энэ дээр бас ярил л да либерал үзэл гэж либерализм гэж одоо юу хэлээд байгаа тийм. За коммунизм гэж бас юу хэлээд байгаа юм. За бас нэг юм сонирхолтой яг би кейсүүдийг бол ярих бэлдсэн. Гэтэ тэрнээс өмнө эхлээд нөгөө измтэй холбоотой одоо голлохоос нь бол би энэ социал демократ, консерватив, коммунизм, либерализм гэсэн энэ дөрвөн юм дээр тойроод бас ингээд мэдээлэл өгөх нь зүг байх гэж бодож байна. За хамгийн бол манай хэд бас ингээд ялгаад салгаад ойлгочих юм бол бас а би ч нэг ийм чиг баримжаатай юм биш үү? Би ч нэг ийм үзэлтэй юм биш үү гэдэг юм. Яг тэх юм бол тэ таны талбай дээр гарч аваад юу хүсээд байгаа би юуг илэрхийлэх вэ гэдг нь тодорхой болгох тийм чиг баримжаагаа тийм за латинаас бол коммунист буюу одоо ив хамтаж нийтийн үзэл гэдгийг бол коммунизм гэж орчуулж байгаа. За энэ юу гэсэн үг гэхээр яг хамгийн одоо дэлхийд даяар нийтлэг хүлээмжшөөрөгдсөн нэвтрхий тойл Википедиа байна, мөн Британика байдаг. За энэ хоёроос бол би ерөнхийдөө бол бас юугаа авсан гэж хэлэх нь зөв. Мэдээлэл их сурвалж авч байгаа. Мэдээж хаанаас гэсэн бидчүүд бид тэрэ хувийн бодол биш шүү дээ, тийм. Энд чинь хүн төрлөختөн даяараа тодорхойлоод шинжлэх ухааны үднээс ингэ тодорхойлсон юм байгуултууд гэсэн. За энэ дээр бол юу гэдэг вэ гэхээр нийгмийн тэгш байдлыг хангах, за үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг нийгмийн өмчөд суурилсан нийгмийн эдийн засгийн онлын тогтолцоо. За энийг одоо арай энгийнээр тайлбарлах юм бол юу гэж хэлэх вэ? Коммунизм гэдэг нь коммунист нийгэм бий болгохыг зорилгоо болгоод тунхагладаг нөгөө түрүүний ярьсан зүүнний үзэл дотор чинь хид зүүн талыг одоо барьдаг жоохон туйлширсан гэж ойлгож байна. Нэг тал руугаа. Тэгээ нэг тал руугаа жоохон хид зүүн талыг барьсан үзэл суртлыг хилж байгаа. Коммунизм. За энэ утгаараа бол одоо нөгөө коммунизм чинь загалмайлсан эцэг буюу одоо энэ онлыг хин одоо дэвшүүлж гаргаж ирсэн юм би. Эдэг дээр чинь одоо марксизм, маркс, энгельс гэж нөхдүүд байв. За хоёулаа эдийн засгийн философч хүн ухаантай ийм нөхдүүд байгаа. Тэгээ ялангуяа энэ дотор бол Карл Марксыг бол онцгойлон тий одоо хуучны Прус гэж одоохоо Герман гэсэн тий гаралтай энэ хүн бол одоо яг нөгөө автор гэж ингэж явдаг. Зохиогч гэх юм уу тий. За энэ утгаараа бол марксизм гэж хамаатуулж байгаа. Тэгээ марксизм буюу одоо нийгмийн анархизм гэж За анархизм гэдэг юм гоо дахиад энэ анархизмын тухай ойлголт орж ирнэ. Анарх үзэл гэж одоо юу вэ? Аа за тэгэхээр тэрийг бас тайлбарлана. Аа за тэгэхээр нөгөө нийгмийн анархизм бол бусад түүнд ойр төрлийн улс төрийн үйлс баримтлалуудыг багтдаг гэж ингэж коммунизм гэхэд бол үзэж болно. За амьдрал дээр бол яг ийм нийгэм улс орнд ер нь хязгаарч байгаагүй үздэг. Зүгээр ийм зориг тавьж одоо тий тухайн тэрэн рүү чиглэлээр онлыг хэрэгжүүлэх гэж бол маш олон орн бол үзсэн. Ялангуяа 20 дугаар зуунд бол нэг одоо дэлхийн нийтээр их олон орн бол үзэж туулсан. За 90-ад оноос өмнө бол ер нь өрнөдийн хэвлэлд зөвлөлт холбоотой улс болоод бусад социалист гэжсэн орнуудыг бол коммунист улс гэсэн ийм нэр томьёогоор ерөөхдөө нэрлэдэг байсан. За яагаад зөвлөлт холбоотой улс коммунизм руу хамаарад ороод ирчихэж байгаа юм бэ? Тэнгүүд энд 20-р зууны их үед болсон нөгөө Оросын империализмыг бурааж унагаад бод одоо хаан засаглаа мураагаад хаана хаан ширгэсэн бүхлэж унасан шүү дээ 2-р Николаийг тий. Тэгээд нөгөө бүх пролетаруудыг босгох тухай үзлийг бол Ленин их багш тухай үе тий одоо үзэлдэж онолдож энэ марксизмын онолдыг суйрлж Ленин бол одоо энэ коммунизмын маш том төлөөлөгч гэж ойлгож байна. Аа. Яг юу яриад байгаа юм бол ойлгохгүй байгаа гэвэл төлөөлөгч нараа дамжуулж уусан гэж болдог. За хятад гихт ч одоо Мао Зэдун байна. Тэ жишээ Мао Зэдун бол одоо мөн коммунистын улаан коммунизм гэж ярьдаг. Маш том төлөөлөгч. За улаан өнгөөр коммунизмыг бол ерөнхийдөө төлөөлөл болгох бэлэгдлийн симбол болгож хардаг улаан болгосон байдаг. Яагаад гэхээр хувьсгалыг одоо цус асгаруулна хийдэж хийх ёстой гэдэг жоохон түрүүнөө анархизм ярьсан шүү дээ. За одоо эн чинь ингээд нэг анархист үзэл чинь энэ дотор ингээд холбогдоод ороод байна чинь. Өөрөөр хэлбэл хувьсгалыг заавал цус асгаруулж хийх ёстой байдаг юм аа. Энэ өөрөөр бол энэ бол хувьсгал биш гэж үздэг. Хэд төршөрсөн одоо үзэл чинь л энэ багхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг гэхээр нөгөө пролетариан буюу ажилчин анги гэж. За зарим үед бол хит ядуу одоо ангич гэж тайлбарладаг тийм. Тухайн энэ одоо тэр нөгөө феодализм юм уу да тий тэр э, тэрний нөлөөгөөр ерөнхийдөө бол бас нэг баян хоосны ялгаа хит их өндөр болсон байсан. Өөрөө ирэхгүй тэр бол бас тэр түүхэн э, үйл явц донд одоо болох байсан процесс л байсан гэж л үзсэн л дээ гэж тийм. За тэгэхээр Оросын ажилчны социал демократ нам гэж байгаа юм. За энэ бол юу гэсэн үг гэхээр тухайд одоо Оросын хаант улсыг э, үед бол дангаараа нөгөө захирах юм монарх төрийн эсрэг Аа ажилчин ангийг одоо ангийн төрийг байгуулах гэж байна. Пролетар гэж тийм. Тэгэхээр байгуулахын төлөө ийм марксист үзэл сурталыг өөрийн мөрдлгийг болгосон улс төрийн нам байсан. За энэ намыг үүсгэн байгуулагч нь бол одоо Оросын анхны марксистуудын нэг одоо Ленинтэй зэрэгцээд Георгий Плеханов гэж гэдэг хүн. За их сонирхож хэлэхэд манай Плехановын сургууль байдаг шүү. Монголд одоо ч гэсэн. Тий. Их сургууль байдаг дунд сургууль. Таагуура юу бодно үзэхгүй тий. За мөн Павел одоо Алексро Вера Засулич гэж ийм хүмүүс тухай байжээ. За энэ нам бол их тийм нууц байдал тухай үйл ажиллагаа явуулж исэн бөгөөд үйлс суртлын ялгааны зөрчлөөс болоод олонх буюу одоо большевик гэж большой э, гэдэг ч одоо орсоор нэг их том их суудах тийм агуулж өөрсдөө большевик буюу одоо олонх фракц гэж тодорхойлчихж байгаа байхгүй юу? А цөөнх буюу одоо менширик, менш одоо меншэ гэдэг чинь бол э, цөөхөн тийм э, гэсэн утга бол явдаг. Тэгэхээр меншевик фракц гэж болж ингээд задарж исэн байна. Тэгээ анх нэг юм болж ирсна дотроо дотроо бидээс дахиад задарчиж байгаа. Ягаад тэгэхээр зарим нь бол одоо энэ цусаас оруулсан энэ их хувьсгалт шин болохгүй юм юм байж болохгүй юм бол большевикууд нь бол хувьсгалыг гарцаагүй энийг одоо хийхээс өөр аргагүй гэж үзье. Бүр одоо зорилго нь аргаа зөвтгөнөөч гэдэг юм уу. Иймэрхүү юмнууд гарчсан. За эндээс нөгөө түрүүний ярьсан анархизм ч холбогдож байна. Тэгэхээр анарх гэж юу хэлж байгаа гэхээр анархизм буюу одоо үл тоомсорлох гэж одоо латин э, грекийн э, юун дээр бол үгэн дээр гэж байдаг. За хүн эрх чөлөөгөө эдлэхийн тулд төр үргэлж саад болдог гэсэн юм үзэл байна. За ингэхээр их сонирхолтой анарх либертар үзэлтэй яг энэгээр ингээ холбогдож байгаа. Аа либерализм биш үү? Либерализм чинь одоо нөгөө суйрлж исэн либертар гэж үздэг байхгүй. За либертар үзэл болохоор гол одоо энэ философийн гол амин сүнс нь юун дээр одоо явдаг вэхээр төр гэж хэрэггүй гэж үздэг. Өөрөөр төрийг үүсгэдэг. Төр байх шаардлага. Ерөөсөө хувь хүн хувь хүмүүс дор бүрнэ байгалийнхаа зам ёсоор одоо нөгөө байгалийн хүчтэй мөчгүүгээрээ гэдэг юм уу хууль ч юм уу те. Хит одоо ингээд либералчууд барууны үзлэг шүү дээ. За түрүүн одоо ингээд бид нар ярьлаа коммунизм бо тэр дотроо бүр хит зүүнийг барьсан тойшрс үзүүлж одоо коммунизм гэхэд баруун дотроос хит барууныг барьсан үзлэг гэж бас байна. Тэгээ тэр нь либертар үзлэг гэж байна. Миний л үжиж өмжөж суулснаар бол тээ. Аа тэгэхээр тэр төрийг үүсгэж. Тэгэхээр эн чинь бас ингээд нэг жоохон бороод ташгаа Өөрөөр хэлбэл чи дэг журам байхгүй болно гэсэн. Хуулийг үл тоомсорлно гэсэн. За нөгөө одоо зүүнд бол буруу юм нь болохоор заавал тийм сус асгарч яж энийг цогцлон бүтээнэ гэдэг энэ жоохон буруу болчихсон. Хувьсгал тийм хувьсгал хийхдээ цус асгарууд тийм тэгэн гутаа нөгөө ив хамтын хүчээр гэдэг чи одоо бүгдийг нийгэмжлэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэнд хувийн өмч гэж байхгүй байхгүй бол өөрөө бүгд нийгмийн коммунизм социализмд бол хувийн эмч гэсэн ойлголт байна. А яагаад ийм үзэл гарсан гэхээр марксизм марксизмын онол чинь өөрөө капитализмыг үүсгэдэг байхгүй. А капитализм буюу капитал одоо хүмүүс нь капитал гэдэг чинь баялаг баялаг гэсэн утгатай үг тийм. Тэгэхээр нөгөө хувь хүн өөрөө хөдөлмөрлөж чадвал зүтгэж чадвал хувийн капитал буюу баялагтай өмчтэй байхыг дэмждэг, зөвшөөрдөг энэ нийгмийн байгуулалт чинь л одоо капитализм байхгүй байна. А марксизм яг эсэргээр нь капитализм чинь нэг хэсэгхэн бүлгийн хит баяжаа. Нийтээрээ бол ядуураад байна. Тэгэхээр алстаа энэ нийгэм чинь нурж умдаг гэж ингэж номлодог байсан учраас а үндсэндээ бол одоо коммунизм бол яах ёстой вэ гэхээр бүгдийг нийгэмжлэх ёстой бүгдийг ерөөсөө ингээд тэгш хуваах хэвээр яг тэгш баян хоосон одоо те ядуу зүдүү гэдэг хүн байхгүй байхгүй ингээд бүх яг адилхан байх хэвээр гэж үздэг харамсалтай бод байдал дээр энэ хэрэгжээ юм хэрэгжихгүй юм байна гэдгийг чинь ингээд хүндрэлэхдээ өөрийнхөө түүхэн хөгжлийнхөө явцад туулаад өөрсдийн одоо сус асгаруулсан маш хашуун түүхээрээ мэдэж ав мэдрээд ирсэн. Тийм учраас арцлал руу ингээд дийлэх нь орсон. За ингээд барууны хитрхи тууширсан нь болоод тий либертар үзэл. Тий, либертар үзлийнх нь бүр гүн гүнзгий суур нь бол одоо тий бүр төр гэж байх. Бүр ингэж тайлбарладаг болов. Тэрийг одоо жишээ жишээгээр ярих юм бол за э, энэ төвшөө одоо ингэдэг тариач. Тий. Чиний хааны газар төрцөн. Чи тариагаа ингэ эрхэлж байгаа чинь чиний өөрөө хувийн хөдөлмөр шүү дээ. Чи өөрөө тариагаа үрээ гараа олоод тариад тэрийг амсалж ургуулад хайрлан хамгаалаад ургуулчлаа. Тий. 100 шуудаа э, намарч 100 шуудаа үр тариа авсан байсан. Тэгсэн чинь нэг юм цаас үрсэн хэсэг мортой нөхдүүд гинт бахан туугаар давхиж ирээд нөхөр төвшин баяр одоо чи над хураас нь үр тарианса 40-ийн төр дүгнөө. Тэгэхэр чи яагаад гэдэг асуулт гарч ирнэ тийм шүү дээ. Яагаад тийм яагаад би чамаад чи одоо гинт төрөөд ирсэн хүнд энэ 40 шуудаа өгсөн бэ гэж байгаа. Тэгэхээр яг либертар үзлэр болохоор би энэ өөхгүй Яг л би энийг өөрөө ургуулсан, өөрөө усалсан тий. Би өөрөө бүтээсэн. Өөрөө бүтээсэн тий. Эн чинь бүх юм надтай хамаарльтай. Чи энд оролцоогүй, чи байгаач үү тий. гэдэг. За либерал үзэл рүү одоо ороод. Тэгвэл либерал үзэл төрийг бол үгүйсэхгүй, төр бол байна. Айхч өстой. Өөрөөр хэлбэл хамтаараа бид нар хилэлцээд хамтдаа оршин тогтноохын нийгмээ баг бүтээн байгуулахын тулд дундын одоо тэр зөвшөлдслөөсөө хамтаараа хүлээмжшөрсөн хууль дүрмгэж байх хэвээр түүнийг дагаж мөрдөж хэлбэрлэлтгүй хэрэгжүүлж явах хэвээр а тэгээ хувийн өмчтэй байх хэвээр тийм үү чи хөдөлмөр эрхлэгч эрхчлөлтөй байх амьд явах эрхчлөлтөй байх хэвээр агаараар амьсгалах чинь чиний зааг дэмж эрхчлөлөө ингээ либералч бол ингээ яваад хэлж байгаа байхгүй а дүнгод саяны 40-ыг э, яг юу гэж тайлбарлах вэ чамайг тайван амгалан чи ингээд одоо э, нөгөө үр тариага тарихад чинь чамд ирж дээрэмсэнгүй аа. Мөн үү? За э, ямар нэгэн заачгарсангүй, хулгай хийгдсэнгүй тийм ээ. За гаднаас дайсан товтолж орж ир чамайг алж хятсангүй. Тэгэхээр нүдэнд чинь харагдаагүй ч гэсэн чамайг тайван унтаад э, үр тариага хураагаад ингээд амьдралаа залгуулахад чинь тэр хил дээр буюу одоо чиний тэр байр байсан харагдахгүй байгаа тэр цаана тэр зохицуултыг хийж байсан юм төр хийжсэн ба. Төр хийжсэн байна. Төр хийжсэн. А тэгэхээр тэрийг хийхин тулд мэдээ зардал гарна, хүн хүч хэрэгтэй мөн үү? За энийг яа хамтын э, одоо тэр татварын э, асуудлаар л үнэн шийднэ. Тийм учраас одоо бид чамаг энэ 100 шуудаа гэж нь хураахад яг одоо энэ э, одоо юу гэх юм Адам Смитийн ондор бол үл үзэгдэх гарч их юм уу те <laughs> энэ зах зээлийн өмнө зохицуулдаг янз бүрийн сонирхолтой юу тайлбарлалт үзэгдэл тэрэн шиг чамд одоо шууд харагдахгүй ч гэсэн ингээд Энэ проблемуудыг чинь бид шийдээ. Өөрөөр хэлбэл гадны дайс орж ирэх багт хин хил дээр байж исэн юм бэ? Хин тэрийг хамгаалж исэн тий. А энэ бүгдийг чинь бид шийдээ. Тэгэхээр ингээд хүлээн шөрөгдөд эхэлдэг. Аа тийм байж тээ. Нэрээ бас гээд одоо би чинь бас аим аим тий. Тэгэхээр таныг амт одоо хажуугийн айлч орж ирж тий. Юу гэдгийг үгүй би наатаа чинь дээрэндж аавна гэдэг юм ийм дээрэндүүлэхгүй байх чинь бид хангаж өгч байгаа юм ба. Мөн үү? За ингээд яваад ирэхээр яг сонирхолтой болчихно. Тэгэхээр энэ бол одоо нөгөө либерал гэдэг. Тэгэхээр либертар бол үгүй би 100 шуудагаа хураас учраас зуглаад минийх гэдэг. Тий. Э, Тэнд юу н хажуугийн айл дээрэмд нөө хамаагүй хамаагүй би өөрөө нэ чи дээрэмдүүлэхгүй байхад чи өөрөө л одоо тий бараг нэг жүнглийн хуулиар байх гэсэн юм шиг энэ санаа бол явж идэг. Тэгэхээр энэ бол бас хит нөгөө либертар үзэл нь өөрөө бас либерализм дотроо ингээд задардаг байх нэ. Задардаг байх нэ. За түрүүний анархизмыг ингээд үргэлжлүүлэхэд нөгөө анархистууд бол тэр Акефелас буюу одоо балар эртний өдөртлөггүй түүний одоо нэг либертари гэж ярьж байгаа юм те нийгмийн тогтолцоог хилээд байгаа гэсэн үг байхгүй үндсэндээ бол тэгэхээр <laughs> балар эртний өдөртлөггүй төр гүн нэгдлийг үуч юм бол одоо ч тэгэл нөгөө э, байгалийн хүчтэй нүчгүүгээ те ухаантай ухаангүйгээ гэл ингээд яг л одоо амьтны хуулиар явах нь биш тэгэхээр нөгөө орчин үеийн нийгэм дахин сэргээж хэрэгэж хэрэгж болно гэдэг энэ үзлийн анархизм дотор явж идэг гэсэн үг. За улс төрийн шинжлэх ухаанд бол анархизмыг ёс суртахуун хийгээд улс төрийн замбраагүй байдал гэж үзэх хандлага түгээмэл. За гол төлөөлөгч хүмүүс нь бол энэ Бакунин, Махно гэх мэт юм хүмүүс бол байдаг. За тэгээд анархизм бол нэг вандализм гэж бас одоо нэг юм сонирхолтой холбогдно. Баг изм яриад байгаа хүмүүс. Vandal гэдэг үг чинь бол одоо нөгөө балмад хэрцгий гэсэн утга шүү дээ. Тэгэхээр балмад хэрцгий аргаар тийм ээ хоорондоо асуудлаа шийдгийг л дэмжиж хэлж байгаамаа. Энгийнээр л одоо би тайлбарлаж байгаа юм эсвэл Тэгэхээр ямар ч дохиод хүчирхийллийг хүчирхийллээр дарна гэж байдгүй юм. Одоо би бүр энэ дээр онцолж хэлмээр байна тий. Одоо нэг э, дуучин залуу сая хэлсэн шүү дээ. Цаазын ялыг сэргээгээд 2 3 хүнийг төлөөл болгоод ард түмний нэгэн дээр буудаж алах хэрэгтэй байна. За энэ бол бүр аим шигтэй байна. Энэ өөрөө одоо нөгөө вандализм баг. Вандализм тийм үжил бодолтой юм уу? тийм юм дэмждэг хүн юм болохгүй болохгүй тий. За эндээс э, одоо мэдээж үнэлт дүгнэлт бол шууд хийж болно. Одоо мэдээж тухайн хүний хувийн субъектив сонирхол боловсрсон төвшин хумсрын хөгжил маш олон юм дээр үнэлт өгч болно. Гэтэ би тийм субъектив юм бол ярмааргүй байна. А ер нь бол зүгээр жоохон объектив болго томоор нь агуулгаар нь тайлбарлаад ярих юм бол энэ бол э, одоо шууд хүчирхийллийн э, одоо хэлбэр буюу илд далаасан хүн элдэндээ өгөх нь гэж нэг үг Одоо энэ бол одоо дайны зарчим шүү дээ тий. Тэгэхээр эн чинь үгсэг үгээр ийм одоо брутализм гэж байна тий. Ийм брутал хэрцгий ийм балмад тий. Хүний эрүүл саруул сэтгэхүүгээс гажуудсан ийм арга хэлбэрээр бол энэ ямар ч тохиолдолд орчин цагийн шин мянганы шин хандлага бол шийдэл биш шүү. Тэг. Би бол наадч би бол энэний эсрэг үүдгийг. Бэж гэсэн. Хэрвээ бүрэн хүчээр тий ямар нэгэн хүчрхийлэлээр хүчээр шийд шийдэх юм бол толгой байгаад яах ухаан байгаад яах тийм үстэй хүн гэдэг нь тэгвэл зүгээр болчингаа хөгжүүлээл ши илүү зодолцдог байлддаг л болъё л доо. Тийм эс. Гэхдээ гол нь тэрий чи бид нар туулаад ирсэн байна. Харин тий туулаад тэр чинь нөгөө манай байна гэдэг. Одоо энэ онол дээр чинь байж штэ бүр балар эртний одоо бид тэр бурангүй тий бурангүй тэр хүндрэлтний нийгмийн чинь э, нэг э, одоо хэлбэр үзэгдэл нь тэр байж гэж тий. Тэгэхээр одоо 21-р зууны 2 дахь мянганы шин мянганы одоо бид нар шин мянган руу ороод ирсэн байна. Даашаа тийм биз дээ. Тэгээ одоо бүр ажил үйлдвэрийн 5 дугаар хувьсгал энэ сансрын ирүү яригдж байгаа <laughs> энэ үед бол ийм вандализм ярина гэдэг бол яг тэр үедээ хоцрогдсон гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэндээ гацсан ч байж болно. Эсвэл бүр ойлгохгүйгээр бас тэрийг ярьж иж болно. Тийм бүр ойлгоод бүр тийм амар анархист. Түгэл тэр маш маяг аюултай хүн. Аюултай. Түгэл тэр бүр аюултай тооцогдсон. За одоо социализм гэж тийм. За манай Монголын одоо 70 жилийн түүхэн хугацаанд туулаад байна. Бид нар яг энэ нийгэмд 70 жилийг өнгөрөөжээ. Өнгөрөөжээ. За тэгэхээр одоо манай эмээ өвөө ээж аавын үед бол социализм бол одоо бүрэн утгаараа хэрэгжиж одоо социализмыг төгөлдршүүлэн байгуулахын төлөө гэдэг уриа гаргаж тийм бүгдийг л одоо бас одоо нийгэмчлэгийн төлөө одоо тэр малыг хүртэл ингээд нийгэмчлээ нэгдэл гэдэг юм шиг бий болгоцсон. Тэгээ нэгдлийн мал гэдэг нэр томьёо хүртэл гарсан. Нэг юм Монгол маягийн социализм бас Монгол байлаа л чинь гоё тий. За социализм гэж юм. Латинаар бол societus буюу одоо нийгэм гэсэн яг юм орчуул байгаа. 19-р зууны үндсэндээ бол дунд ихэн болон дунд үе. А баруун Европт бол ажилдвар жилтийн их сэргэлтийн одоо дунд үүссэн пролетарин тэгэхээр нөх коммунизмоос ихтэй байгаа ч тийм тийм тэрнээс үүдэл аа э, коммунизмоос үүдэлтэй гарч ирж байгаа гэсэн үзэл баримт л байна шүү дээ коммунизм ч одоо хит ингээд туушаад байсан учраас арай жоохон зөөлрүүл жоохон зөөлрүүлээ түрүүний нэг одоо большевик меншик меншик меншевик хуваагдаад байсан энэ юмнууд одоо ингээд цаашгаа дэлгэрч юм гэсэн санаа тийм пролетарийн үзэл суртал буюу ажилчин ангийн одоо үзэл суртал болон гарч ирсэн за үндэслэгч нь мөн л одоо карл маркс тийм яг л коммунизм за нөө энгельс байгаа За Владимир Ильич Ленин гэж тийм. За тэгэхээр манай жоохон зөөлөж гэхдээ ингээд бас яг уу зөөлөлсөн нь бол шүү дээ ингээд түүхэн фактуудаас аваад үзэх 20 дугаар зууны дунд үеэс юм шиг байга. Харахад ер нь их үедээ бол бас л аим шиг байна. Гэхдээ яг гоо тэгэл эний чинь нөгөө төгөлдөр шүүлж те өшөө ингээд нийгэмд хөрсөн дээр буулгахын тулд мэдээж тодорхой хэмжээний цаг хугацааг авна. За тэгээ энд нөгөө түрүү ярьсан нөгөө нийгмийн хувьсгалын үндсэн дээр өөрчлөн пролетарын диктатур тогтоож. Одоо диктатур гэдэг үг чинь диктатор буюу диктаторшип дарангуйл гэсэн үгнээс шууд гаралтай шүү. Тий. Тэгэхээр диктатур э, тогтоож ийм ангигүй. Ямар нэгэн анги давхар байхгүй. Бүгдийг одоо нэг цул болгож. Үзэх гэдэг нь шүү дээ. Ингээд тий. Ангигүй, төргүй нийгмийг байгуулахыг зорьсон. За гол үйлчлэл баримтлууд нь юу вэ гэж. Нэгдүгээр нийтийн нийгмийн өмчөд суурилсан нийгмийг байгуул. Айгуу тийм сонир өөрийнхөө ерөнхий. За <laughs> их сонин ойлгомж яг ингээд янз бүрээр хүмүүс тайлбарлана гэхдээ миний хувьд бол их тийм төвөгтэй ойлголт юм бол. За хоёрдугаар бүгдээр тэгш байдалтай оршно гэж. За тэгш гэдэг үгэнд нь тухайд хүмүүс бас болсон байх гэж зүгээр бодоод байгаа. За бүгдийг ингэ тэгш тэгш бүгдээрээ тэгш байл та ангууд тийштэй ягаараа тэр нь хаан гээл энэ яз хуртан гээл те энэ даа энэ амар нөлөөсөн энэ зэрэг гээл бүгдээрээ зүгээр тэгшил бай гэж хэлсэн чинь яг цаад нөгөө тэр үзэлбэрийн талаар суурийн нэг сайн ойлгохгүйгээр хүмүүс яг нөгөө магадгүй эмоцороо төвдлөгдөл өө ерөөсө тгий бид нар даглагдчихээн гээл те за ийм үзэлбэрийн талыг барьдаг бахан за 3 дугаарт гол үзэлбэрийн тал нь хувьсгалт өөрчлөлтөөр хувьсгалт гэдэг үгийг одоо бид нар их онцгой анхаарах хэрэгтэй өөрчлөлтөөр нийгмийг хөгжүүлэх гэж За яг хувьсгал revolution гэдэг энэ үгийг бол мэдээж одоо бид нар бас их анхааралтай асуудлах хэвээр. Ямар үед хувьсгал гардаг юм бэ? Гарч ирсэн юм бэ гэж те. За дөрөвдүгээрт нь хамтын зарчим зэрэгт юм шүтгэх хэмжээнд нь бүр ингэж ойлголтыг ингэж зарчим болгож барьж исэн байна. За ер нь гол зүгээр яг түүгээд ярих юм бол дөрвөн гол үзэл баримтлал нь бол энэ. За энийг одоо амьдрал дээр яаж хэрэгжүүлсэн бэ те за задлаа бодоод үзье бүгд хэдүүлээ одоо ингээд магадгүй одоо манай дүүнэр энэ төр үсэж байгаа бол та нар эмээ өвөөсөөс ингээд асуугаарай за социализмыг Монголд нэг Монгол маягийн социализмыг өнөхөд байгуулах гэж их зорьсон байдаг юм билээ тэгээд харамсалтай бид нар бол одоо тухайн одоо энэ чинь яг би бол зөвхөн өөрийнхөө мэрэгчлээ холбоотой талаас нь тайлбар төлөвлөсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн л үе байхгүй. Ерөөсө төр бүхнийг хуваарлж өгнө төр дээр бүгдийг татан төвлөрүүлнэ. Тэгээ эндээсээ ингээд за төвшөөд чам тэдийг тэгээд тий. За тэгвэл төр чи юм байгаа юм бэ гэж. Төрийг тэгэхээр одоо нөгөө ардын хувьсгалаас чи хойш Монголд бол социализм үндэс сурталлыг одоо нэвт шингэж хэрэгжүүлсэн гол одоо субъект чинь нам. За энэ нам нь юм бэ гэхээр ганцхан нам байсан. Анх Монгол ардын хувьсгал нам гэж хувьсгалт гэдэг үг яагаад орж ирсэн. Нөгөө манжин дэглэмээс яг уу бид нар одоо ингээд салаад өөрсдийн үндэсний тусгаар тогтнол сэргээн мандаас байхгүй. Тэрнээс Монгол гэдэг бол сүүлийн 100 жил байгуулагдсан биш шүү дээ. Энийг бас би айгүй онцолж хэлмээр байна. Тэгвэл одоо ялгаж салгах хэрэгтэй. Сүүлийн үечдээс юмд 100 100 нэг л гэдэг. Уу энэ бид нар чинь төр төс 2400 жилийн түүхтэй болсон тийм шүү дээ. Тийм тэгэхээр энийгээ ерөөсөө бид нар мартаж болохгүй. За ингээд энэ социализмын 70 жилийн хугацаанд манай Орос би бол анхнар гэж хэлэхгүй. Миний хувьд бол би энэ дээр байр суурь бол өөр гэдэг. Миний хувийн бодол шүү. Наад тэгэхээр төр төсөн түүхээ аваад үзэхэд бид нар харин анхнар нь байдаг шүү. Оросыг одоо тэр Ройс гэдэг нөхдүүдийн чинь нэгтгэж байгуулж өгөхөд монголчууд энэ үл маш их нөлөө байсан. Тэрийг ярих юм бол одоо нэг цаг бол хэзээ ч хангалтгүй. Тийм. Тэгээд <laughs> та надаас судлаад үзээрэй. Тэгэхээр бид нар бол ах нар. Тэгэхээр манай Орос дүүнэр <laughs> тийм тийм тийм. Орос хүүхээ харахаар тийм болчиход байгаа. Орос дүүнэр маань Монгол ах нарыгаа яасан бэ гэхээр түүхийг өөрчилсөн. Түүхийг маш их гоё байлсан. Тэгээд нөгөө улаан хувьсгал одоо хувьсгалд хувьсгал одоо хийх юм төлөө одоо тэр нь одоо хизээ эхлээд хизээ дуусгах нь айгу тодорхойгүй хувьсгал заа юу. Яг ингээд түүхэн фактуудыг авчихна. Хизээ тэр нь төгөлдөрших нь бас ойлгомжгүй. Бас тодорхой, маш тодорхойгүй тий. Тийм ч учраас тэр 1985 байна уу 6 оны үед чи одоо нөгөө социнтер нь одоо энэ олон улсын нөгөө социалист байгууллагууд одоо ч байгаа шиг санагдаж байна. Э, Байгууллагуудын тэр нийгэмлэгийн санаачлалаар социалист улсууд уралдсан байдаг юм л дээ. Тэр Монгол ч гэсэн оролцоод тэгээ ер нь энэ социализм ч одоо цааш явхаа байцлаа. Нөгөө бидний яриад байсан нөгөө нэг романтик сэтгэлгээтэй социализм бүгдийг нийгэмжлээ бүгдээрээ тэгшгэ ангигүй амьдрал алаадах юм байна гэсэн юм чинь болохгүй нэ. Юус эн чинь эсэргээрээ авторитар тэглэм рүү орчлоо. Аа. Авторитар гэдэг одоо энэ асуудал дахиад байна. Аа. За авторитар тэглэм гэж үг хэлэх үгээр ерөөсөө хэмжээшгүй ихт засаглал байхгүй. Хэмжээшгүй юунд ч одоо тий хууль цаазанд ч баригдахгүй баригдахгүй аль нэг бүр ингээ онлын төвшөнд томьёолын юм аль нэг хүн бүлэглэл улс төрийн нам өвслийн хэмжээшгүй эрхт тэр засаглаж авторитар дэглэм гэж хэлж Тэгэхээр тухайн үед бол одоо Монгол Монгол ардын хувьсгал Монгол дээр л ярьж шүү дээ. Хувьсгалт нам бол одоо үндсэндээ авторитар маягийн тим дэглэмийг одоо хэрэгжүүлээд явж исэн байх нь шүү дээ. Тэр улс төрийн төвчний нөхдүүдийн зургийг барайл гаргаж ирээл одоо майнгийн жагсаалч гэж байгаа шиг тийм. Октябрийн баяр гэдэг одоо миний нөгөө төсөлд 11 сарын 8-нд болдог. 11 сарын 7-нд ч одоо октябрийн баяр байхгүй. Тэгээ би одоо хүүхд байхдаа ойлгодгүй л байж л дээ. Тэгсэн чинь одоо нэг улаан хувьсгалын одоо баяр байж л тэгээд. Аа за ингээд тэрний социализм чинь одоо ингээд Оросын улбаатаагаар маад ороод ирлээ шүү дээ. Аа. За зөвлөлт толгойт улсын нөлөө өглөөгөр тийм шууд нөлөөгөр шууд нөлөөгөр. За ингээд 70 жилийн хугацаанд үндсэндээ Монгол улс бол үндэсний одоо тусгаар татсан зөв сэргээн мандасан боловч харамсалтай нөгөө удирдлага нь монголчууд өөрсдөө шийддэг байсан. Яг л нөгөө хойноос Москвагаас шууд заавартай Москвагаас шууд чиглүүлдэг. Москвагаас тэр үедэл манай төсвийн захиран зарцуултыг хүртэл хяндаг шийддэг байлаа гэж. За ийм ч учраас түүхэндээ бол бид нар олон сэхэтэн сайн ерөнхий сайд нар үнэхээр Монголын төлөө гэсэн бид нар мундаг өгдөөцүүдээ бас одоо энэ аимшигтай хар цаг одоо би бол харл гэж хэлнэ. Ийм маш аимшигтай хар цаг үед бол алдсан байдаг. Аа одоо зүгээр хамгийн наад зах жишээ ихтэл одоо амар гэж ерөнхий сайд байлаа. Тэр хүний тэр португалоор шүүлэгж яхад Оросд очиж шүүлэгж яхад шүүх хурлаар орж яхад хүртэл яагаад тэнд энэ зогсож байгааг ойлгохгүй байгаа. Яагаад Монгол улсын ерөнхий сайдыг төр улстай тусгаар тогтносон улс гэжээж Оросд зүйл холбоотой улсын засгийн шүүж яадаг шүүх шүүж байгааг би ойлгохгүй байна гэдэг хүртэл тайлбарч хэлсэн юм. Түүхэн баримт байдаг. Энэ бол одоо э, бид нараас бодох ёстой зүйл. Нөгөө төгөр монголчуудыг э, энэ э, социалист нөлөөгөөр түүхийн маань маш их өөрчлөд өөрсдөө түүхэнд хүртэл итгэхгүй болгосон байдаг шүү. Энийг бол одоо яг уу одоо манай ах нар эгч нар бол үзүүд мэдээ санал хэлэхгүй баг. Гэхдээ судлаач эрдэмтэд гарцаагүй баримтар өмнө баталж гаргаж ирж байна. Чингис хааны түүхийг, их Монгол улсын түүхийг маш ихээр өөрчилсөн. Тэгээд одоо бүр их олон янзаар тайлбарлаа гэж тэ. Тэгээд бүр тэр сурах бичгүүд хүртэл түүнийг одоо ингэж нэвч шингээж оруулж ирж байсан. Тэгээд ингээд үндсэндээ бол Аа зүгээр одоо миний мэд хэсгээс ойлгох хэсгээс бол энэ төлөвснөлгөд эдийн засгийн явха байсан баг. Аа ингээд явха байсан. Тэгээд тэр э, одоо 80-д 80-д оны сүүлэр чинь бол үндсэндээ за энэ ингээд явахгүй болоо гэж тэгж явах үед 89 онд бол зөвлөлт холбоо төсөөр задарсан байдаг. Үүний ачаар азар бас тийм ингээд э, тухайн үед одоо сайхан асуурчлаад Горбач Михаил Горбачев гэж нөхөр бол перестройка буюу одоо өөрчлөлт байгуулдаг гэдэг ийм одоо э, үзлийг бодлогыг гаргаж ирээд ингээд зүйл толгойд тулсыг задлсан, задарсан. Энэ бол угаасаа болох ёстой байсан процесс л амал цаг үеэд байгаа. Оросууд нэг өөрсдөө гар бочоо их буруутаад байдаг бол яг үнэндээ бол энэ угаасаа л нийгмийн 60 явсны л одоо өөрчлөлт байгуулалт байсан байна.